Hal yang menarik dari kehidupan kita adalah ketika kita dapat memikirkan banyak hal. Sebelum melakukan sebuah tindakan, semua tingkah laku adalah produk dari buah pikiran dan diputuskan untuk dilakukan. Namun, tidak semua hal yang dihasilkan pikiran itu baik bagi kita sendiri. Hal ini dilandaskan dengan apa yang kita yakini. Buah pikiran sendiri berasal dari pengalaman indera yang kita miliki. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita cium dan rasakan membentuk informasi di dalam pikiran kita masing-masing. Informasi yang ada beragam, dapat berupa hal positif maupun hal negatif. Informasi yang menjadi stimulasi emosi kita, yang menggerakkan kita untuk bereaksi. Sebuah tindakan akan muncul ketika seseorang memiliki keyakinan untuk melakukan suatu hal dan didorong oleh keputusannya sendiri. Secara psikologi, manusia sanggup memberikan berbagai dorongan di dalam kehidupannya. Hal ini sering disebut dengan afirmasi. Apa itu afirmasi? Lalu, bagaimana peranan afirmasi di dalam kehidupan? Selanjutnya, kita akan membahasnya. Kata-kata afirmasi ialah pernyataan positif yang kamu katakan kepada diri sendiri untuk mencapai hasil tertentu, seperti misalnya kesuksesan. Kata-kata afirmasi melibatkan mekanisme sugesti diri yang didukung sains, di mana kamu mengulangi pernyataan yang sama secara teratur dan rutin, sampai pikiran bawah sadarmu menganggapnya sebagai kebenaran. Pada awalnya, mungkin akan ada pertentangan dalam diri kamu. Pikiran sadar rasional kamu akan melakukan segalanya untuk membuat kamu berhenti. Kamu akan merasa konyol untuk mengatakan hal yang kamu pikir. Itu tidak akan memberikan dampak apapun. Kamu tahu bahwa kamu gagal, jadi mengapa kamu mengulangi perkataan secara berulang-ulang kali bahwa kamu sukses? Namun, yang mungkin tidak kamu ketahui adalah bahwa pikiran bawah sadar kamu selalu mendengarkan Pikiran bawah sadar kamu memperhatikan setiap hal yang kamu katakan kepada diri sendiri. Apakah itu pujian diri atau sebuah kritik? Hal ini berarti bahwa setelah beberapa waktu kamu mengatakan afirmasi positif, kamu akan mengembangkan pandangan yang lebih positif. Kamu akan melihat efek afirmasi ketika kamu menyadari bahwa kamu percaya apa yang kamu katakan. Dan berikut adalah kata-kata afirmasi positif untuk sukses. Kamu dapat mengulanginya setiap pagi untuk meningkatkan motivasi, melatihnya di siang hari, atau setiap kali kamu merasa kalah dan tidak termotivasi. Aku layak untuk sukses. Aku mampu. Aku baik dalam apa yang aku lakukan. Setiap hari, aku makin dekat dengan kesuksesan. Aku kuat dan sukses. Aku memiliki semua kualitas dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi sukses. Hidupku adalah kisah sukses. aku memancarkan kesuksesan. Aku pasti berhasil. try to make Oh, I will always keep you dry When clouds collide